ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଭଲ କଥା ପକ୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମ ଗାଁର କଳାକାର କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଭଲ କଥା ପକ୍ଷରୁ ଭେଟିଥିଲୁ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ନିଶାକର ବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁନି ଶିଷ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ସୁତାରଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ता दीना तिक्की धा धागे जिना तिक्की धा दीना तिक्की धा धागे जिना तिक्की ता दीना तिक्की धा धागे સાધના ખીલા પર છો ના આજે કૈલાસ કોંગ્રેસ ગીત પડશે hina tiki ta, hina tiki ta, da ke hina tiki ta, hina tiki ta, da ke hina tiki ta, hina tiki ta, da ke hina tiki ye. Moriko. Da, da ke hina tiki ta. Da, da ke hina tiki ta. Da, hina tiki ta, da ke hina tiki. Da, hina tiki ta. Da ke hina tiki. धा धिना तिति धा धागे धिना तिति धा धिना तिति धा धागे धिना तिति धा धिना પાછા થઈને બધું જમવા પછી કે ચવળ બાજીમાં અચ્છા આટલું ગાય ખાલી પીરા તો શું નાખી અચ્છા એ કે લોકો જાણે ચોથું તો ગાવતું સારું એ બાબુ ગાવતું ચોથું હજી તો કેટલે મને આવાજ કેતો હું છું બોલ પણ 나 빛나띠띠 다다게 빛나띠띠 빛나띠띠 아 다게 빛나띠띠 아, 다 빛나띠띠 아, 내 몰래 그랬지. 아 Yeah.